baka iniisip ng iba madali lang yung pagdadrive so hindi dahil once na magkamali ka dito once na magkamali ka dito mga kamot-mot makabangga ka mabangga ka madisgrasya ka makasagasa ka ng tao kung ano man sagot ng driver yan kaya hindi talaga madali ang maging driver so kailangan talagang kailangan pulido yung galawan mo dito mga kamot-mot hindi yung pabor balasubas ka sa kalsada. Kailangan gamitin mo yung pagka-professional mo bilang driver. So yun lang ang masabi ko mga kamag So ayun na nga mga kamatmot at uh, nandito tayo sa may uh, Anguno, Taytay Rizal. Uh, nandito kami ngayon, nag-deliver sa dito dito yung deliver namin mga kamukod sa may Amon Uh, ah, sa may hardware. Uh, Alpais. Ayun. So dito yung deliver namin ngayon at uh, nagbababa na ng pangarga so pinaporklip lang kasi kaya medyo ayahay, ayahay yung ano, uh, pinantin sa dry ako. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Parang may problema ka. So, ayun. Uh, kagandaan lang kapag ka-forklift mga kamot-mot kasi uh, hindi, hindi ako obligado na uh, tumulong din. Kasi uh, forklift na yung nagtatanggal ng pangarga sa sasakyan ko sa truck. So, ayun. medyo hayahay. So, yung mga ibang customer kasi uh, manumano, walang forklift sila at uh, sikip So ayun, uh, mano-mano. So obligado talaga na yung uh, ako, uh, tutulong talaga. Tutulong talaga sa pagbaba. So inatakan ko yung mga penalty. So ayun. So yun ang buhay, buhay ng driver dito sa uh, napasukan ko. So kanya-kanya kasing uh, sitwasyon sa driver. So may mga ibang company na ayaha yung driver kasi uh, hindi na kailangan tumulong ng driver. So kung kayang-kaya ng uh, ah, makainan tape baba so hindi na kailangan tumulong driver so dito sa dito sa ano pinasukan ko so saglit na mga kamutpot at na-atras ko lang kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo malakas eh ayun mga umabot at uh, pinukomplete pa yung ating uh, pangarga so pakita ko lang sa inyo mga kamotmot so ayan pinukomplete lang yung ating mga pangarga so ang pangarga namin uh, mga plywood ito mga kamotmot so ayan si kuya at uh, ah, masipag din to si kuya So, ito kasi kami uh, ngayon, uh, perbiyahe kami mga kamotmot. So medyo makapadali yung biyahe namin kasi naka forklift. Ayan. So kakamada lang ng finance ko doon sa loob, doon sa pinagdadalhan. So ano? Tapos ang biyahe namin ngayon mga kamot-mot, uh, tatlong, uh, apat na bagsak, sorry. Uh, Galing ha? Uh, apat na bagsak mga kamot-mot. So ito, uh, hindi, ko, hindi ko na na-vlog yung hindi ko na nabidyohan yung unang bagsak namin doon sa ano malapit sa may isim taytay so this one yung pangalawa na ako nakapag video so ayun uh, pangalawang bagsak namin to so may dalawa pa pero kukunti na lang kukunti na lang yung pangaraga na ibaba namin doon sa dalawang pasuka namin Berlin, good. Stop. Hindi ka mga dito camera. Alas walang buha nga mo. Ayusin mo. Ano gagawin? Babati ka. Hi guys! Ang galing mo pala dyan ah. Tapos na namin kay Alphabis. Tatlong Mga kamag-anak mo sa probinsya. Bakit? Parang may problema ka. Bakit sa buwan? Ay, ah, mga ah. panood yung video. Sa vlog mo? Sa vlog mo? Sige, yun. Meron ka ba? Wala oh umiral yung kademonyohan ng aking kamay, lumalaw. Alas man ang buha nga mo. <laughs> Rapist siya kayo, no? Oo, oh, rapist. Grabe. Ayos din eh. Natawa-tawa pa eh. Ang maganda yung tama eh. Ang maganda yung nahigop eh. May isa pa yung ano eh. Yung, Ayun ang red? Yung nangitak. Ah, si ano, si Batasay. Yung... Hindi, <laughs> eh, baliktad talim mo. Baliktad mo. Para bang si ano? It's Batasay. Uh, Baliktad yung tag. Baliktad, Baliktad yung tag. Lampas niya daw yung ano, yung, yung kaaway niya, pre. Ah. Lampas niya ng ano, ng samurai ba? Oo. Oh. Pero nagulat daw yung nagulat na yung ibang pre. Walang wala sugat yung ano, yung tinampas niya. Oh. Sabi nung humampas, <laughs> hindi, baliktad siya yung talim. Para bang si Bato Sai. Baliktad siya yung talim, baliktad yung talim. Ah, hindi ka po. Sabi naman nung tinigpas, di siguro malakas lang talaga yung pag ako eh. Uh, Guardian Angel ko. Ano? Kaya sa atin. <laughs> Kaya sa atin. Wala sa droga naman, ah. sabi nila sa droga. Malamang po si Duterte nakaupo ngayon, wala na, finish na. Mamamatay niya Isa na. Eh. Mga gago sila kanina. Wala na, finish na. Isa naman yung kalbo, nagpakalbo. Basta't mahal ko ha? Kitang kita sa buhok ko yo. Lahat ng kaka-comment lang eh. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? so <laughs> sira ulo talaga yung mga ating na nahuli. Bago ko ulit ang 30 parent pre, dami nila eh. Sama-sama sa eh. Puro adik plus lahat eh. Tulungan, malaw. Alas man ang bunga nga mo. Malala sa kanina ko nung siya eh. Parang tonto tuwa pa eh. Si Raul. Ah, kasi ito lang pinakainay ko, libre pagkain, libre bahay. Kasi walang lugaw naman. <laughs> yung sa GC kasi rin yung ano, nagnakaw na naipit yung ulo, hindi nakalabas. <laughs> yung katawan nakalabas eh. Katawan, dari ulo, hindi nakalabas. <laughs> Malaki yung eh. ulo pre. Gagi. Kasi yung unang ginawa niya, ulo yung unang pinasok niya. Pinahuli siya. O, oh, tapos nakapasok siya, pre, nakapasok siya. Pati oh. yung katawan, nakapasok. Kaso nga lang, nung lalabas na, pre, hindi mo na yung katawan. Oh. Paglabas yung katawan, pre, naiipit na yung ulo, pre. <laughs> Nagka siya. Eh, nagmamadali pa kasi may nakakita na sa kanya eh. Nagmamadali siya. Eh, putak niya, nakamadali niya, pre, lumabas na yung katawan. Naiwan yung ulo, pre. Hindi na tuloy siya naka, hindi na siya nakaalis. Uli. Uli. <laughs> Naiipit siya. <laughs> Ground. Kung ano nga pre, tropa ko, yung eh. tropa ko pre. Putang ka, sobrang taba nung makulong pre. Paglabas pre, butot balat. Ano yung ano sa kain? Pagkain daw nila isang taho, natigil yung piso, kalahati lang po ko. Kaya kapag kain. Kaya kapakain sa kanila. Pre, yung isang taho, pre, tigil yung piso. Oh. Ganun, tapos kalahati pa lang daw yung kinakain nila tapos dalawang beses lang kasi isang araw. Sa kulungan? Oo. Grabe. ano daw, kalungan ba yun? Sa malabon? Masasabi yun dito ano eh. Pinap pinapatay yan o. Oh. Tapos diba, sobrang taba niya pre, nung ano, nung nakulong, sobrang taba. Wow. Parang, sino siguro parang Raymond yan, Raymond. Tapos nung na, na, na, lumabas, Jason na. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Tandaan mo ha. Ah, ah, ah, Oo. Mas papayat pa kay Jason, pre. Ako? Tapos siksikan pa daw. Tapos pano ah. Dami niya sugat, pre. Tama, ba? Pre, anayin mo na, pre. Para. Oo. Pagkitan lang to. So, ayan mga kamapot. Eh, nandito na kami sa pangatong draft namin. So, isang wheel lang naman dito. Kaya siguro matinis-tinis tayo mga kamapot. Para nakapasok po agad kami ng ano, nakapasok agad. Okay, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok. Kaya maabaga kami nito. Okay, pasok. được chưa Ya, may galingan yan. Parang tayo mga malakakakakakak yan. Up! So, ayun mga kapatmot. At, uh, na yan. So, nandito na kami mga kamot-mot sa ano, pangatlong drop namin. Ito. So, dito kayo magbababa ng uh, plywood. Isang crate lang yun. So, medyo mabilis-bilis. So, ngayon, uh, yun nga. Dahil, ano, uh, tutulungan, tutulungan ko sila mag, uh, iaatang ko sa kanila yung, ano, iaabot ko sa kanila yung plywood. Kasi hindi kasi mataas yung uh, ating wing band So hindi na ako tumulong mga kamutmut kasi dito uh, may tao na tumutulong. Pinipili kasi yung mga uh, reject na plywood. So ako dito lang ako sa ano. Nagaantay lang na matapos. <laughs> so ayan uh, Galing ha? Uh, may tao kasi na tumutulong. Ayan, Ayan si Kuya. Ayan. Pinipili niya kasi yung ano, mga reject na plywood. So, medyo masilan sila dito sa pagdating sa plywood. So, sa pagdating sa customer, uh, ah, iba-iba ding ano, uh, sitwasyon. May hindi masilan, may masilang katulad dito pinipili yung plywood So ayan, may tao sila na uh, tagapili ng mga reject, yung nire-reject nila na plywood. So ayan, galaw kong penante. Ayan. Kita. So ayan, maya-maya mga kamutmut, mabilis na madali na matapos 'to. So pauwi na rin tayo. So time check muna tayo 10 10 10 ang oras natin ngayon mga kamotmot so medyo magaga so makakauwi tayo ng magaga pero may is pang drop tayo mga kamotmot uh, isa na lang pero konti lang naman yun bababa nila siguro mga 10 bural 10 bural lang yun kaya medyo mabilis na may bababa yun pero depende kung doon sa pagdating sa customer kung ibababa agad ang pangarga namin so ayun update ko na lang kayo maya maya mga kamotmot uh, patapos na inaayos na lang ng ano uh, mga balik para hindi makalat so ngayon ang mga bu yun ang buhay ng driver mga kamutmot yung truck driver ayun yun ang buhay ng truck driver mga kamutmot so paminsan aka ah, pagka mada, uh, pang pagperbiyahe mga kamutmot kami uh, madaling araw kami umalis mga kamutmot mga 2.30 o kaya 3 o'clock depende sa layo ng pinupuntahan namin mga kamotmot kasi nga uh, pag may truck van ganun kasi nga may truck van dito so kailangan madaling araw maalis so yun ganun yung uh, buhay ng truck driver mga kamotmot uh, puyat ayun uh, puyat saka pagod hindi madali hindi madali maging uh, truck driver mga kamutmot. So, baka iniisip ng iba, madali lang yung pagda-drive. So hindi dahil once na magkamali ka dito, once na magkamali ka dito mga kamutmot, makabangga ka, mabangga ka, madisgrasya ka, makasagasa ka ng tao, kung ano man, sagot ng driver yan. Kaya, hindi talaga madali ang maging driver. So, kailangan talagang kailangan pulido yung galawan mo dito mga kamutmut hindi yung pabor balasong basta sa kalsada kailangan gamitin mo yung pagka-professional mo bilang driver so yun lang ang masabi ko mga kamutmut sa ating mga driver, truck driver baliw ka yata eh ano na ang ingay ng painante alas man buha nga mo Lupit ang penalty mo pagpatras ha. Ah. So ayun, kaya kaya ang kaya yung mga driver dyan na uh, medyo magulang sa kalsada. So kailangan maging fair tayo at ah, ingat-ingat at uh, huwag tayong mag maging balasukan sa kalsada. Kasi pare-parehas lang tayo. Uh, nagaanap buhay. So ayun. At uh, gamitin natin yung pagka-professional driver natin. Huwag viral natin yung uh, init ng ulo natin pagdating sa kalsada, pagdating sa traffic. Kailangan relax lang. So kung may uh, ah, gusto sumingit, pasingitin lang natin. So yun ang ginagawa ko kasi kapag may sumingit, uh, hindi ako nakikipagdiktikan, pinapalagpas ko lang. So bahala kayo dyan, sige daan kayo. So ganun ako. Kaya uh, sa loob ng mga 4 years na rin ako nagda-drive dito sa Manila. At uh, 3 years kasi 1 year doon sa may ano. 1 year doon sa may Bataan. Ulong ba po, 1 year ako nag-drive doon. Uh, doon ako nakahasa mga kamot-mot. Uh, ah, kung uh, sabihin ko lang sa inyo. Uh, share ko na lang sa inyo din. So doon ako nahasa sa may Ulong Gapo. Ulong Gapo, tama sa may Bataan. So doon ako nag-umpisa mag-drive. Ang dinadrive ko doon, uh, nag-aral nag-aral ako mag-drive ng sakyan, mahaba, boom truck. Kaya kaya pagdating sa malit na sakyan, uh, hindi naman sana ano, medyo basic na lang sa akin kasi nga sanay ako sa malaking sakyan. Uh, ah, magamit ko doon uh, ah, transit mixer, boom truck, uh, self-loading na truck at uh, dump truck. Ayun yung mga hawak ko doon sa Bataan. So truck ang hawak ko doon sa Bataan kaya uh, sanay ako sa malaking truck. Ayan mga kamutmot at uh, doon na naayos na nila yung ano, yung pangarga na naibalik so naitalian na. So mga kamutmot at uh, papunta na kami ng uh, pangapat na drop off. So panlas 'yon tapos uwi na kami. Ayun. Uh, so puputulin na natin yung ano uh, video uh, puputulin na natin yung video natin mga kamutmot. Kasi medyo mababa na rin. So ayun mga kamutmot. At uh, kung bago ka pala mga kapatid sa akin ng YouTube channel, uh, huwag kalimutan pa papindot ng subscribe button at bell notification para lagi kayong manotify kapag may mga bago tayong video. So ayun, what's up mga kamutmut? At ingat-ingat sa mga driver dyan. Uh, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo mga kamutmut sa mga driver dyan. Truck driver.